Здравствуйте! Поздравляю всех-всех с Новым Годом! Желаю счастья, здоровья, любви, ощущения настоящего полета, восторга, ощущения праздника. И желаю вам хорошо провести новогодние каникулы. И всех с Новым Годом!